Зараз я перебуваю біля адміністрації президента. Тут е, почали збиратися бійці правого сектору. Бачимо багато Нацгвардії стоїть. Оточила адміністрацію. Ми понесли втрати. У нас два двохсотих, один трьохсотий важкий. Три середньої тяжкості трьохсотих міліція і спецслужби Закарпаття вписалися за бандюка, гвалтівника Леньо, депутата Верховної Ради, шістьорки Медведчука, який тут очолює серйозну п'яту колону в такий важкий час. Відповідно, хлопців було заманено на базу, звідкись не візьмись, тільки хлопці зайшли. 450 спецназовців оточили сказали здати зброю. Хлопці відмовились давати зброю, попросили переговорника, на що їм було в ультимативній формі наказано 40 секунд для здачі зброю, інакше відкриваємо вогонь. На 41 секунди був відкритий вогонь. Хлопці без пострілів, світошумовими і димовухами, закинувши спецпідрозділи бандитського режиму, прорвалися. По бусу з нашими хлопцями був на ураження вистріл з РПГ слава Богу, мимо. Стріляли з крупнокаліберного утьоса. Авакова, заграти! І грати, грати, Авакова, заграти! І грати, грати, грати! Авакова, заграти! Давайте нагадаємо, чим закінчується, коли влада відвертається від народу. Революція! Революція! Рахунок добровольців націоналістів почався ще Сашка Білого. Ми будемо вимагати відставки вищого керівництва е, Авакова, і це початок тільки. Відповідно, ми провідник їде в Київ, чіткі конкретні вимоги вже будуть озвучені пізніше. Український народ зараз тут, не там. Чому ви стоїте зараз лицем до українського народу? Чому ви зараз захищаєте тих федерацій, які там сидять?